第二章，由五种元素中升起的一切，皆是纯粹的无知。一九八零年三月二十八日，导师，一切有情众生中的我在认知，都是同一个，无论是昆虫、爬虫或人类，甚或最高种类的存有、化身。 莫不如是。无论其具体依附的生命形态何其不同，这份基本的我在意识，皆是相同的。然而，为了彰显自身，意识需要一个基础，一个供意识据以彰显的特定构造。这个基础可以是任何事物。 任何形态。然而，意识的显现不可能持续超过这一特定形态的存在时间。另一方面，除非意识显现，否则任何种类的知识都不可能存在。总而言之，知识有赖于意识，而意识则需要一个物质的母体。 或形象作为其支撑。再者，我们还必须考虑到语词的重要性。念头由生命元气中升起，并将自己表达为语词。若无语词，世间任何的沟通交流都不可能进行。事实上，若无语词，世间根本不可能有任何的活动。 不可能有任何的忙碌。说到这一点，若是没有语词，人们根本无法成天忙碌的做生意。世间的日常运作，必须归功于语词与名称。如果没有名称，则人们将无以表征。所以，语词与名称是极其重要的。 于是人们开始忙着给万物命名，一切事物，但凡有可能，都为它加上一个名字，甚至连神，都必须有名号。而且，反复念诵神的名号，功效非凡。在人早期的灵性发展阶段，反复念诵神的名号，功能强大。 成效卓著，远胜其他所有的方法或灵修。这个意识的产生并无特别的原因，所以，我们无法解释这个种子意识或我在的认知如何升起。然而，一旦意识或我在出现，它就无法静止不动。 也就是说，意识等同于运动。所有的运动都经由三德而发生的，而三德，则是我在认知当中所固有的。这份意识不断的哼唱，并将自己通过三德表达出来。三德之运作与形态相关。 而此形态又取决于特定的食物。所有的行为举止，都是经由三德之排列组合而至。当人们第一次来到此地时，我总是告诉他们：，他们来此地的目的，究竟是想要炫耀自己的知识，或是想把我拖入争论当中？我觉知到这一点，而且。 我更加强烈的觉知到，这些人其实根本不知道自己究竟在说什么。我称之为纯粹的无知。正是有鉴于此，我才会说，别问任何问题，也别试着展开讨论，先静静的听讲，直到你聆听上一阵子，并至少吸收一些内容之后。 你才可以开始提问。我为什么知道你是全然的无知？从我的经验而来，任何婴儿都必须花费一年、一年零三个月或一年半的时间，才能学会说出他人生的第一个单词。这个单词或许毫无意义，但通过将它说出来。 会发生什么事？再次的，我使用“哼唱”这个词，某种内在的进程渴望被表达出来，例如念头、奇怪的语词，无论那是什么，它都渴望被表达，而且它真的被表达了出来。现在，让我们来看看这一切。 发生其背后的根源在哪里？表达者在哪里？只有包括人类的动物，才能发出这些语音。这些语音及其发声，依然是我在知之的一部分。我在之感，存于这些言语音声的核心部分。 这份哼唱从属于我在的认知，后者甚至囊括了发音者的物理形象。那个哼唱的实体，连同我在的认知，以及哼唱者的物理形象，这一大捆东西都是从五种元素中创造出来的。所以，迄今为止，这整件事可谓是全然机械的发生。因此。 纯属无知。有的人宣称，我前世是如此这般的，他们怎么知道自己的前世？他们只可能，是源于五种元素，而在五种元素被创造出来之前，所谓前世的知识，根本就不可能存在。因此，这些说法全是无稽之谈，全是垃圾。 有许多哈达瑜伽师的能力非凡，而我自己就是这些哈达瑜伽师中最为杰出的。但我会区分哈达瑜伽与哈达。哈达意为坚持或坚持不懈。如你所见，我是坚持不懈的，但我在坚持什么呢？我不知道自己会出生。 我是如何出生的？对于这个问题，我坚持不懈的想要找到答案。我必须知道这一点。当我被告知“纯质”时，什么是纯质？纯质是五种元素的精华，在这份精华中，含藏着我在的认知，但所有的这一切。 仍然是关于五种元素的。那么，这一切是怎样形成的呢？我的导师告诉我整个故事的始末，我因而知道这一切不过是无知而已。而且，我通过自己的经验了知，所有人都起始于无知，所以无论发生什么。 都不过是无知罢了，我们只是无知而已。这就是我导师告诉我的。我的导师进一步向我指出一个事实：你所拥有的唯一一个能够帮助你解开生命之谜的工具，就是关于我在的真知。除此以外，绝无他物。所以。 我牢牢的把握住了这一点，正如导师建议我做的那样。然后我试图发现心灵层面的我，是如何在我不知情的情况下产生。再次的，我发现那仍是五种元素所产生的结果。因此，我再重复一遍，我从个人经验的角度了知。 如果任何人觉得自己拥有或具备某种特殊性，那不过是纯粹的无知罢了。哪怕这具身体能够千年不坏，在此千年之中，与此身体相关的所有经验都奠基于“我在”之感的，而后者是基于时间的，并且是五种元素的产物，所以。 它对我而言毫无用处。在我无形无相、超越时空的纯然存在之上，我在吱吱升起，而且它是无形无相的，因此它所呈现出来的也不过是个幻象。聪明人，非常聪明的人们，来此跟我提问。 而我也回答他们的问题，结果发生了什么？他们根本不接受我给出的答案，为什么？因为他们的提问都是出自认同于身体心智的角度，而我的回答却不是来自认同身体心智的角度，所以他们如何能理解我呢？ 我的答案与他们的问题，怎么可能相应呢？是谁在提问？提问的人们，通通把自己看作是存在于此时空当中，将他们物质身体的出生之日当作是出发点，所以总是从身体、心智的角度来提问。然而。 这个角度是虚妄的。他们对自己保持的这种信念，不过是其想象力的产物，不过是一堆记忆、习惯和妄想罢了。他们将之当作真理，然而，它不过只是纯粹的无知罢了，在实相中毫无意义。你为自己的生日赋予了太多的重要性。 因为那一天，你有了一具身体，并从此以后一直把自己当成是那具身体。他们在那具身体成型之前已然存在，于身体和元素消失之后依然存在，而且只有它存在。在你身体消失之前，在你人生的最后一日。 甚至，你对于这一生的记忆都会消失了。所以，在你身体形成之后，消失之前的这段岁月里所发生的一切，不过是一段记忆而已。无论你在那段时光里积聚了什么，不过是些娱乐而已。所有的那些，都只是记忆，而且。 一切都会消失。如果你确切的理解了我说的话，并正确的接受，你将不会在意身体的去留。当身体中的存在感这个最高法则消失时，你如何能说话？当这个最基本的法则都离开了，还有什么价值留存下来？首先。 是存在感消失，然后身体也不复存在。然而，存在感永远不会知道身体正在消失，因为这份存在感在身体消散之前已然离开。一个婴儿出生，经过一两年后，他能开口说话了。这份说话的能力是从何处发展的？ 它是来自身体的食物精华，不是吗？从其内在，这个婴儿发展了说话的能力。瑜伽行者马哈尼西马赫西拥有八千多名信众，但他讲过这份真知吗？他们把这份存在感当成真理来供奉，将之尊奉为真相。 他们非常崇拜这份存在感，所有的灵修仪轨都奠基在以此存在为真理的感觉上。然而，这份存在感难道不是食物精华的产物吗？因此，难道这份存在感不会最终随着食物精华而衰减吗？你自然的。 毫不费力的理解，你所了知的，难道不是这样吗？一旦你自发的理解，你将会意识到，它不过也只是个暂存截断而已。这份存在感终将消失。一旦理解了这一点，你将会明白，这份存在感其实并不真实。 当你领悟了它非真实，你就证入了永恒。现在，让我们沿着这条线索往下探索。你能否把握住某个为你所有且永不消失的身份？若非得到某些食物精华的协助，有人能够说话吗？ 若非得到一具身体的协助，有人能够现身吗？有没有人能够现无身之身？是否有人能听懂我说的这番话，领会我话中所暗含之意？问题是，会不会有人听完我说的话之后，并未打听到我的住址？ 就带人来抓我。本地人应该不会如此，他们不是那样的人。但是外国人就有可能会抨击我了，因为我在批评基督，我宣称自己明了基督的真实立场，因为他和我宣讲的是同一个真理。所以，发生在基督身上的事。 也有可能发生在我身上，因为基督开始被人们讲述真相、真理，人们一听，恼怒非常，于是将他钉死在十字架上。他们真敢让基督流血。因为我说的话超出他们的理解程度，所以有的听众可能会非常生气，而且深感不安。他们会说。 一派胡言！我们必须结束它，因为我的导师吩咐我这样做，所以我才会去参加类似的演讲。当我去到那个村子，我将不得不采用虔诚的途径，而谈论神与纯洁。因为若是我去跟他们说些我在此说的话，他们根本就听不懂。我只能在他们能理解的程度上进行讲演。 神，纯洁与信仰。